ba paalamenti balayiziddwa bonna olunaku lweggulo ebitaanu mu abiri mu omwenda ewatali gamba nti ona enna teyazze oba waliwo eyalemeddwa oba waliwo eyalwadde oba waliwo eyakoze atya okay omukugu nabuzanyisa okulaba eh, anti kakati hmm. bobi wayini omusango yagutwala mu bantu eh, tebagusaze nekumusinga abantu bagusaze ddi ate waliwyo mubaka paalamenti atazze waliwyo gwe bakubya amayinja nababe baze eh, bona baze ekitegeeza ze nabagamba nti eh, eh, ekyo ekooti ya bobi wine yabantu nayo yasaze ogwayasaze nemala walabyewo mubaka ataze nabantu be abaka bali bitano mu abiri mwendabona bitano mu abiri mwenda baze nga nabanuupu bonna neshami mumalende yali nabagamba hmm. nti sisitemu ya museveni nzibu nnyo okulwanyisa kubanga ezaala abalongo tosobola kwegaana kati oba waso notwala kuuma hmm. kakati bobi waini kikakasa bamuwangula gyeyayina amaanyi abe bebayitamu gyatayina maanyi hmm. bakolaki bawangulwa ate tulina okulonda kwa mirundi ebiri okwa president ne palamenti bikolewa ku lunaku lwerumu saaza ezimu kakati bobi waini alinga omukulu wa bandi abo abayimbi babikola nnyo mm. ayinza okugenda ku embasi nebamuva visa abadongo nebagenda kati bannayuganda kyebakola bobi waine mm. Eh, ye bamuma visa mm. nebatwala abadongo abadongo bazi mm. abadongo bo visa bagifuna mm. era enyonyi bagirinye mm. yes. thats what it, it means you cannot deny one toyinza kubeera ngaekyuma kibbaomu bano ne bakkiriza ebivuddeyoekiwedde hmm. era nze nadde ku mukolo gwabadp chairman we kasanda babadde alayira ewentere mukwano hmm. gwange nemmawe yabaddeyo nembaga nti mmwe e, bamawo bano temubanenya si banafu naye gwe balwana naye wamaanyi nnyo eh abavunana bamawo ne baga nti mu struggle yabalema e, mu byagaana mutulimba bulimbi ebaga gwe mutunuuliro e. Eh. simunavu ne beni omugaga yali mukola ekibiina kya depyono yakikoze ne simugere yalina abazungu kyamulema this man is not weak naye gwalwana naye mawo e, eh, muyi w'amaanyi museveni w'amaanyi and is undestimated so kati bobi waini abakai wana balayide echo chawede banku nyingi basegiri nya musanga abantu bagusaze kuba balisi eye koti yabantu eh tebawuli abaganda abaganda bakumundi president yabaita wano ngalete teka eziteka ku ebibonezo kubaka baka abamenye constitution tebaga anti mweiwe ku lugudo mwe namula bomuganda alinyayo waliga yabo bobi waini tulaba agenda yo Eh. abalayidde babakubye anze bwenaya nti bobi wine agonze eh. kwe kubayita n'abaga nti bannange president eh. museveni ajja bbawo ebifo temubikkiriza temukola mutya kaagati plan for something eres naye mwene kankubuulire hmm. abantu abasinga obungi nze ate bwentunulya bobi wine ku bannabyabufuzi ba wano ate asikuwalinga nnyo kuba waali ebyo bolowooza balina experience kaagati nze banneewerera okunzita kyamaani anti omumanyi yatudde ne munne namuga nti akasajja kaba obbala essasi naye gwe gwebamanyi nti obawuliriza eh. tebatya kwogera ekyo anti berimba buli kaseera tikatuli wano kati gundi kakati ebyuma tubijeeko nzena kabatunuulira baleeta abachina ne booza essimu nga mbalaba bwe nti akachina ne kabafeera ne kagenda ne bakola zoomu yazzeeko luli ne bagamba nti zoomu yammwe abamerika bagiyingiramu nga mujogerako ebyama era yazeemu fellowship yazeemu balimba museveni mbwe bamukolera wulira akatambi ako kakube yamugambyeyagendayo omusajja namwagalira mukazi hmm. omusajja twamugoba mu gavumentitemwajagalira hmm. mukazi nayemwe munemeddeeggwanga lyaffe sifaamu ya muntu father. A full hour. You know, just destroying my name, it, it doesn't make any sense. Actually, I tried to look at it. What hmm? are we doing? aubanewe katufu anti mbadde ndozantikana akagaakoko ere e yes aha kano to, to have a rightful thinking mind, then we can move it as we can accelerate it. That is the most important thing I would like us to do. That is really uh, very good. <laughs> I've really liked it. You see, when you look at certain people and how they behave, it is uh, quite interesting. It's quite interesting. So I have studied uh, Rogers and see how he behaves. He's some kind of good guy. But by pretense, he will always betray you. Maybe because it's a song, yeah, or what? So he went and directed everything to Moeski in Erugaba. And he's expecting so much to come and write to me. He didn't know that he, that he was being followed. Currently, now we know whatever he's thinking. And we're not going to allow him. We cannot allow him cannot allow him to do that. We cannot have another problem. At this time, we are having a eh, Tamarimiron hippie yapping here and there, destroying our image, and putting a full stop to our continuity. And we are getting more challenges from our own people. Then that is a, eh, that is a wrong thing, a wrong approach, and we need to do something about it. You see, me, I told you personally that there are certain things we are working on, but we might not succeed for one great reason. People are not willing to be twisted into thinking of a new creation at this moment when this one is already damaged. They prefer to first of all repair this one, then they can jump on something and after this one has been repaired. So you allow it to reproduce another one, to, repli- to, to produce a replica of the, of the current that is moving, the, the current. So it is upon us to fix what is existing today before we think of creating something new. Understand that. And you see, uh, politically, he was he was lying to me. Yes, about the whole thing. So when he came around, he was telling me I made a pre-arrangement. He gave me first information, and he, I based on it, of course, to create something which now seems to be stuck in in the, in, in, in, in the mud. It cannot shift even an inch. But the most interesting thing here is that let us organize and uh, go through this mist because now we are getting obstruction of our sight into the future because of a lot of uh, you know fracas going on here and there. So I would think uh, personally that Chairman, if you can spearhead this get it, you get it. I give you the skeleton of the whole thing. And I know you can sit down, analyze it, and you know, envisionize it, and practice it. That is what I think. And I know you can do it. We have tested your capacity. We all, we all allowed the, the, the downfall of the fellowship. Otherwise, had we resisted, you still have the focus and the vision to take us further. That one I know. Oh, thank you for appreciating. I thought maybe people did not see it and I thought they were casting blame for the, for the downfall of this fellowship on me. That is what I thought. No one ever thought that. Actually, no one ever thought that you could, could do. Actually, in the first place, it has been about four years hmm, with uninterrupted treatment by you. Unfortunately, what your predecessor did, for you, it was a very visionary thing. We made a lot unfortunate thing is that the sharing proportionality was always for the, for the top class, and some of us were taken to be the lower middle. Am I ranking my post? No, actually, it is not we whom you think that we are the top class. It was just that the number was too big, that the sharing was overstretched, that we get we got very little percentages, and some of you could not believe it you will not believe it. Yeah, maybe that could be true, but we are seeing mushrooming, shopping malls. We are seeing mushrooming, you know, high class, uh, top end apartments everywhere. What, where was that money coming from if it wasn't for this? But Chairman, really, you know, you know, really, we have several investments which we had put in place already. Hmm? We are blessed. We are being given money to do investments from our wives, from our close relatives who are biologically related to the president. So that accelerated us. So it is not a, wise, a wiseacre move. No, it was everybody's responsibility to build up to that extent. So in the fellowship, it was just an added, added advantage, but it never was that as we think that we are all the proceedings that we get that we had in the evidence share, it wasn't that. It is not the reality. Anyhow, whatever the, the situation is now, let us look at the way forward. You see, you got a lot of challenges. You, you, you got a phone call from somebody who really told you that they know whatever you're doing and it should be put to a full stop. I know those, those are things better by time. Me, I told you that we have to, to, to be very decisive. And we decisively choose to move forward. Otherwise, if you listen to phone calls threatening, are they going to pluck out our eyes, our fingernails? Are they going to amputate our legs or hands? Are they going to behead us? Nothing completely. And we're not doing anything treasonous. We are just creating a bridge that can avoid or can, can give us access to the future rather than dying in between there. Well, that is your perception you should think about the whole thing. Me, whatever Tamale does, me, I've been attacked, deliberated, and put down to zero, and I don't care. I don't care. I cared until I could not change anything. So I, I allowed Tamare to, to hit us badly. I heard what he was saying on STV. He destroyed us, did everything to us, and particularly this information goes to His Excellency. Of course, that one I know. Because the information I got is that His Excellency was also trying to counter strategy, uh, to, to was counter strategizing to deflate our efforts. And I know he's doing it, <laughs> but that is okay. He's going to realize that we're not fighting him. And we're not fighting anyone. But oh, but, but normally it is assumed, according actually to what Tamari normally says, that it is a project to fail Mohos from rising to power. That is the whole thing. That is the whole thing. So you're not attacking Museveni, but you're blocking Muhozi from becoming whatever he is. No, but I'm like any other Ugandan. I can choose to go where I want, just like I wish to choose where I want. So if it is a competition to the main, to, to, to, to who takes the top city in the next destination, then it is everything to go into um, a she's more advantaged and privileged than I am. So I need to put more efforts. But His Excellency is putting up efforts, efforts for him. Everything is under this river bread. It is not like us. And that is the difference. Well, well, let us not go deep into those things. You know, me, I normally get frightened when you start to go very deep in those things. That's why I advise you that why don't you put this on paper rather than discussing only to be had on radio, being mentioned by Tamarin Run and all that. So can't we really uh, stop, you know, that habit? Can we really stop it? Anyway, that is what I would also suggest. But let us stop talking about this since we can write and all of us can read. So let us always read. We share these notes. And immediately after reading, we destroy. There is no need to carry on with anything. That is what I would think. I think you are very right. We should stop talking about these things that simply writing. So somebody can duplicate and take to His Excellency a copy. I would rather talk Samaremi run the reports, and I know how to get away with it. But something written is something very dangerous. Nothing should ever be written. That is what I think. When I gave you the strategy, how many people did you share it with? I, I, I read it I shared it with no one except myself. Well, that is good for you. I trust you for that. But we cannot do this because we are all pro and we are being perceived as being problematic to others. So we should not write anything. So my suggestion is very simple. Let us do what we are supposed to do. We discuss, we talk, and we go. Whatever the espionage being done against us, soon we are going to find a countermeasure. We are looking for that house. It is going to be well furnished, galvanized, and, the you know, armored avoid any kind of espionage. We shall always leave the phones in our cars. Then we sit in, we discuss and go. We have located the facility and we are upgrading it to those standards. So we are not going to stop talking, but we are not going to write anything. Well, that is good. If that is what you suggest, it is okay. It is very okay. It is even safer if, if nothing is ever written down. There is no Me, I, I, I'm already threatened because among the store of you, yes, I'm the chairperson, but when the trouble rains, it's going to hit me harder because I'm not anywhere closer to where people belong. So I'm, I'm going to be hit hardest. So that is why me, I might want to opt out to never start those things. Because to me, I, I perceive them as treason. And when His Excellency Rans uh, gets full information about this, it's going to be deep trouble. The question to you get frightened. Don't you think he knows? Tamara Miranda has been recording all of these things and submitting uh, the uh, discs to His Excellency. And I've been summoned several times, warned off several times, but we have proved that I'm not rebellious against him. I'm only creating branches which can also be controlled by himself, which can also be adopted by himself. Much as they give me an advantage, it does not mean that they're selfish. They're selfless. Nobody can take them up. and I'll continue defending my position in that way. Because it is a clear thing, so I don't want to be attacked. If that is the case, really, then that is okay. But I really don't want to be probed. I told you already through the whole thing, let us pray that uh, Urania gets through. We hit down the Kadaga, we look into those constitutional amendments, we extend the terms to seven years, and after those seven years, then we can see how to do. how to take on the rest of the battle. Otherwise, if His Excellency realizes that the seven-year term is a disadvantage to himself, and to be put at ransom at the end of his term, then it is high time. We, we become very conscious and we caution each and every activity we do because we may never wake up at one day. Actually, it, it is a bit frightening, but I don't want to take it the witch Chairman you're taking it. If it has defense lines, then we can run the, the defense lines. But one thing, we don't want to go very deep, and we don't have to act very secretive, because the, at uh, the more secretive we act, and we are dug out, we shall be exposed, and a lot of evidence would be apparent. So if we are going to work on this, we make sure that it is not treasonous. That is one of the best things I need we need to take it to the best practices agreeable by both the NRM party and the regime uh, and the national constitution. So if it is a political project, let us think about it. That we draw it up in a selfless manner that can accommodate anyone or everyone, rather than creating a, a project to serve one person that can really be widely perceived as a political rival. So we need to be very careful about that. I was very careful about this before even uh, uh, anyone ever thought of it. So just keep in the range of what I give you. We're going to be very successful. That one I'm telling you and I'm assuring you, you don't have to worry about anything. It is going to work out very right. Ah, atuliza <clears throat> ali gyoliyona omukungu dr samale eddoboozi liiryo um, gari kari kadda kaako hmm. eh, nze porogulemu yange nabaeri onle one oto hmm. three one what is the panic for how can you prepare ebaliyo hmm. site when somebody is not yet dead are you a witch whether you panicking que there is a, a political vacuum which can be grabbed by somebody else. Mm. Two, the, their methodology of work. We have suffered a lot. John Abagudenga Bagamba, President Yamba 7 billion, never zibba. kakati eza president zeyakuwalinda katono eza president zeyakuwa yazikwasa bo projekt ne bazibba ezapulezi nazo bazimbagaziwaddeka mu gundi yaabwe kakati bategedde basemerinze nti eriyo endala hmm. kakati kaliisa yabadde abugumye nga akomyewo oba pulezidenti yali asasulira pologulaamu ya kaliisa nga tampa yadde ekikumi hmm. yabadde ako anti gurupu yabwe era yemu yeeyo nti era baddemu bakozesa embwa yaabwe tolaba baali bataddewo akakiiko akafu babbye 7 biliyoni kati mubagala bagalewo tv zonna batekewo embumbwembwabagitnkubanyondonbavubukambagalabagalawotvzonmbubansindika anti nina popularitykati eyakaliisa yaganye byagambye ekyaman yagambye is too bad for haji kaliisa yedistroyed oyo omusajja yagenda program tv ne kaliisa yabadde akomezawo omuwanga nabadde mubetente omutwe okwati mamanyi nti mbo kate kati muwanga kwatira kuwa anti strategy mpya mm. Eh, mbwe deyo ira nali kalisa kye yali akoze okola muwanga e, kalisa kye yali akoze mm. nti akachiko kafulume tindiko museveni ya nonze era ba NBS bebaso kabali bitu ntu mtu kalisa nyo akachiko aka aka aka akali fake akali fake aka babyezi no five years zange bazibbi mm. kakati echo kusatu if you are planning for the whole country how can you sit as a, a group of criminals? No, but most, you don't. You don't have to sit as a whole country to plan for the whole country. Most of those people yeah. have were indicted by the International Criminal Court for organ extraction and export. But what if they are protecting their own interest? I think that's the, the enemy of my enemy is my friend. chairman mao nga bwe mupulaningira muhoozi katiti midikire openire amusupporting muhoozi mugenda kulaba minzani bweyewanika oze kumuhoozi eh, hata owulidde bwagambye eh. nti onanka ettalo wejazi ebintu byonna byenayogedde naye yabiwulidde nagaa nti musaa byonna byakuntasisirabishi hmm. wayi if we want to have naye olutalo olw'omu nyumba gwolwagazaki nedda kubanga muhoozi eh, eh, gwolim eh. luli ku busika obusika bwakusikira president museveni wakusikirayo nsizabuwalabu weya 99 percent basiramu the minority christians must understand what type of movement they are electing is it a fundamentalist or a modernity muslim bayinza okuleeta imaani eh. kaali naga nti tewabeera kuba aleluya wano hmm. the family can sit and have two people to float but they must be appealable to the population mm. that's a strategy another strategy is a candidate produced by a party nga tanzania mm. you can also influence in the opposition a man who is not hostile to you at abasibe ono ye president era nali bwe baali bambabazi president yaliza naba nakulayira nti bakomyewo emyaka omusanvu tamale kati ekyakadako kiwulidde kyebaliko buli mubaka paliament bamuwadde miliyoni abiri abiri baagala okukola embaga miliyoni abiri abiri buli muntu era bagala gundi bagala tebagala security ballot abawangulirayo omuwulidde nti olanya bwajja aleete ekiteeso kadaga yaleeta ekiteeso ekyo kya bulimba kadaga theres no speaker mm. who has a veto mm. if the nrm has a majority whats the role of a speaker mm. because motions abroad in two ways oba bagala olanyalete kiteso ngabalimba ah, kuba olanyaba omuwulira ennaku zino zonna nga mm. baga omwami oyo yatugamba dooyo yagambye mbumale essaawa nga mwogerako yes mwatula ne mugamba we baganda used the condoms kati yagambye mbu amgon to look for people like ehamu baani otujjukira kati gondi yabuuza nti awiragejeekyokubiri nedda ah, eh. mm. wulira mpa ekyokubiri ndokendeta ekyanti olanya bamu bamu bamutembeya kuba batya kadaga nti bo balowooza nti ene boda alina potensial y'okufuga eggwanga what the relationship the attitude towards muhoozi is the same attitudes they have towards kadaga bombi tebabaagala eh, kakati so it's one let mm. me tell you i did logic ye, ye, let us examine the role of a speaker can a speaker veto a motion can speak influence motions normally is the government tumwitatutia e, e, e, lead of government business mm. who brings motions mm. the prime minister yes mm. if it is a private members motion abena member of parliament government must mm. accept to meet the financial implications mm. kwa juwera kwa uh, certificate of financial implications eh. ono mwami ya gamba mm. he prefers to work with the northerners ffe tatwetaaga ffe tuli used condoms abaisitaana basiru so i dismiss the argument the argument mm. nti tujja kuleeta motions Uh, five seven years ani mm. kadaga azigaana how can kadaga prevent emotion espeaker ekitegeeza oulanya is being brought by a, a sinister motive nga bamuleta sibasonga nani sibakola kulanyoga tutamali chakubiri discussion if they are doing something good for the president mm. why are they, why have they constructed a building e jina kugamba tis an insulated voice uh, gundi bakiyita bakiyita batya bullet voice proof mm. voice proof against eri amad who was that man eri sound proofed eh kakati maybe if there be something good mm. where are they hiding in tubagala amad gundi tubagala bya mabi bo ku president bitegere ke kibantu abakolera president kamaru ya gali bitu ya mbere ku abakolera abakolera president ati bakolera president and we going if they are doing good for the president has been eh, why are they fearing to this eh, spying it have you mutwalira mm. mwari chesente mzete mbate tamalinda kata ulenzi mwesinda kwa na kusendeza discussion kwa succession esajia liyavu wa deli liyavu ni liyavu nyu liya kutunde guanga liyavu liyavu lipadike ngali ademu hoze kama mburi ee eh. agenda suma kata wakita shakespeare umusajia ya gamba ya gamba atia ti gondi shepu ti heads people with the such a heads are dangerous wakasajia kukavili tandika okwogera ku succession kiramba nga twogera ku succession e, e, emboozi ye succession tekaddiye ah, nabagamba nti ono talina fallback position ye yatamira kiri mu mutwe gwe ani atulokola mu kino president museveni kuvayo kutubuulira abantu baliaweya nabakubira mundomo kantu ya pusi kwa kaja kuolo kwa teka kaja kola bote bali amadi if we are organizing a succession eh. it must be an open thing it must not be intended for somebody tamari challenge ino wanamu constitution ya uganda is very clear hey. Eh. singa president ya fira ono lwali hey. Eh. mkidireni hey. Eh. vice president hey. ya taking over but, uh, ah. but everybody is preoccupied by the kurowoza vice president but it's not constitution vice president wa uganda is not the vice president for continuity the constitution yes 90 days kakati hey. under nrm mm. bagamba ani anite kurubengu uh, ah, mm. yanti kati constitution yes. ya uganda hey. siyo uh, constitution ya ah, nrm siyo fuga uganda ono siye siruto era obusibu bwonna buli kukadaaga namukodomiwe kubanga constitutionteaziyizi ah. achirivos kati chairman yalikondi naye sajja guwasomeraki eroya nga ofuusa gundi company secretary kirikodinga buli kintu nekidduka nentu yakyo nekidduka nekitwala kiripotingi kyagambye mbukiruhimu kuti the bulletin is it wenkutte gwe nkubendu nkukuba obutambi gwe naye gyo gyosolodokeyodr specios akazibwe nga akyali vice president yagobako ku minisita nkugambye obuyinza obwo nga bulina kakati bano balowooza nti speaker balinzaga bagamba nti president agenda kulizainingenja speaker eh. speaker ayina lolo zibiri hmm. ati nkugaye nti olanya ekimuleetesa mm. two things they understand yagamba akolagana banozana you cannot have a situation where the chief justice is a nozana the deputy governor is a nozana noga nti ne speaker the pillars of the state ebiri za banozana ono tiba si ono yayagala banozana to manipulate but obata was underestimated one of the reason obata was elected for two reasons one he bought to beer lule yaba mu mwingi mm. tu baro uzanti money from the north would you develop his own area would be easy to manipulate it banabaganda banabamanyi and this made somebody and see ono yero olo ye yakuba every rival nkubuziza tell me the commonality what muhoz shares with the, eh, eh, eh, eh, kadada, kadada. which means mm. this man will fight everybody he perceives ebyo gundi yabikola mbwiko inange yatta banne bonna mm. akola eki that person is very dangerous mm. ngaasobola okusikira asobola okusika mm. era eyakugaye nti bwe sente zo tiziyina kubanga ezo buli mbaka paalamenti bamwedde miliyoni agaaga tebaagala security ballot bazibawadde tuserebuleti ani ayina who has that type of money tell me era kuhi nti sente sibolo mwole mu yao na uli esajja afende kutoko tumirundi every head has a price uguwa nyoku uguwa nge teguina price uguwa nge ndiku principle every head has a price katika yeah. kusule wachi siri ya za amu seven kwa if somebody if the president gave me seven billion inga zaatu uka I would be one of the richest people ba kazi ni kwa duka ni kununu nja kusule dalu president ya mese professor kwa yukere yabi ama yaba, yaba gambi ndi is bringing him money and the document is a donation the documents are over kati nebuka tuliyako tujengwe kuvata professor i will kill those boys that the other body touch my money you will see una tikisimu kampala no but they took the money tebazi tuwala ah indala ya uya tegeri di hindi bari tine programu prezimsa mniinga prezimsa mniinga kwa agaranyo na kwa senega baba ziba kwa kuongera baba ziba kwa kuongera baba ziba yes bilioni musambu bazi baba abana president msafenta manjiga kusa kusindiza kwa ne kalisa ne ntwei kalisa hako mau na mingi nakubete ntamu wangu mtu kwa hivyo tiba manyi nzi mbambi manyi ati ukena no bitobula nangi ne bitobula hey. Eh. muanga tu kuba waji ati kuba atu maakome wombu programu ideko eh, after kalisa sensing danger to the president realized nti afuna sente za abwerele programu ya vako da that program was being paid for by the president himself nabaga sente muzijeyo baza kati kalisa naduka naduka demu wako zese mbuayi nga nze mba ulira kana katambi wenka kuba kano mba kaba kama vega nyu ok tamale kati autufu dao mpakata maiche baga ami mm. baga inti akadie ah, gwe haa ah, ah, mzee akadie ene eh, echu echu cha kudiscussing baga mbu mzee akadie atandise no kufuma baga how can he abuse visitors that they are idiots nayekyonga abadde eh, akyogeranagamba nebagamba eh. mbu n'omukolo gwabaddeko bazzukulu be yuse omuntu bwakadde bwalowoleza mu bazzukulu be abategese omukolo baana baani nafa ababadde otwadde baana bazukulu abatekesa omukola batuziza abagenyi kubanga nokweyate fe abali sidlindirongo ego fe mwasidlinbana bakaba okubeera sidlind bebani abanti abo abatudde nokutegeka omukolo okuzimba tenti nokutekawo ebitundu nga nakibagala bebagroup yabaddemu tebakikola nekikolebwa bulungi omuwala wani weyabingi sidlind mubintu weya being sidelines salandi mukoza taking an upper hand ekyo nekibagamba nti it is very difficult there is no challenging time in life mm. like graduating from a crony prince to, to, to, to a king oyinza okubanga gobadde weita crony prince nabawe ekyokulabirako nti kasekabaka huseini wa jordan bwe bamuzuula nga alina prosedicas was a pirot mm. the capital of Georgia n'agoba longo serving crown prince we muganda we n'alonda omwana w'omuzungu n'addayo mu america n'afa crown prince crown prince kizibu gye bayinza okuba nga bakulowooza nti eh, waliwo eyiyita crown prince yeyita eh, kakati situation ate has changed because mbagamba nti if you want to succeed somebody hmm. nalaba omusajja ewaffe mukyalo mm. yalwala ne bamuleeta ekitovu kati bwe bamuleeta ekitovu nga mutabani womugagga wa mukampala ye musuubuzi ayagala kuddayo nagamba kitaawe nabaga kitaawe nga tayogera puresa yamukubye nagamba banyina nti abasawo bangambye dadi takyasobola kulikavalenga nstead of wasting time here and money why don't we take him back home alwalire waka alwalire waka evubuka lyokukyalo erya bodaboda erikola bodaboda nerigamba nti wano wangu kubanga abasawo tubayita mangu naye eka omusi tulakolaki shaget problems omuvuka womukampala olwagenda kitaawe nasaba olupapula naga nti mumpize gundi ngaobuproblem bwewalowooza nabukwata dda if we are not doing something sinister yatunulyanga ono omulenzi amuwaddeyo apulifalinga mumaaliye mm. ono omwana omuto ye omukozi wa bodaboda akkiriza okulekayo yinkamuye eya bodaboda alabire ekitaawe mm. thats why we say graduating from a crown prince mm. to a king is very challenging bayinza okuba nga bakuwa obusavinze nga you are very ambitious bayinza okubanga bakuba obusavinze nga yiwa arrogant hmm. bayinza omwana omulenzi ayinza okukola ekintu kimu kati fe abaganda kasakitawo abayagala okudisqualifyinga aga nti yantuula mukifuba omwana nga omulenzi oyo yantuula mukifuba tosika weyagala omu ku bakazi babato ah, eh, omuganda bwakiyita ye oyo omulenzi omukulu muganye tajja kunsikira yantuula mukifuba abakumazi kakati okikola ddi amala kukaddiwa naleeta abawala abato bewenkana nabo nobazanyirako nga webatolooza nti nyoko hmm. kyobala tukula tuwet from kakati weyinza okubawo environment wali beerawo situation tambale president museveni lwali tulaga omusika eh, oba kijja kwekola bwwhat museveni does hmm. what nkugambye nti what benefits a country hmm. you cannot come to me and tell me that mirundi ani alikusikira unless you are planning Insin period insinuating eh? mm. that all my boys are not mine mm. chubotege eh, how does a country get success i've told you there are three or four catchment areas for success the first family can produce appealable people nti ono afaananye kitaawe tutandikire kwe kitamale siwulirangayo hmm. mukaase kira sezaalawe itlbe very unique tutandikire kwe kitamale has the first family nga bwogiraba einamu somebody appealable to the public anti nkubuulire politics is a name and money nti lukyamuzi yaleetaani owalale taliimu obuba tetaliimu musajja akoze argument n'agambalwaki musebenyi kibako mutabani we hmm. hitira yaleeta mutabani we amini yalisa mutabani we gundi obote amini yalirese mutabani we ngabato batabani we namugami nti ezo ziba antalo hey but if somebody has cultivated gundi himself jeno park kano kache kawalake mm. baka siba mm. na ye ndo achi kabade popular mpakista mugundi in eh, eh, south korea yes mm. kitai wako paka ya rwana jeno park yazimbe jibaita uh, eh, uh, korea jola burwa leno nabana abu munoso korea mm. jajabu yali jenu hmm. e, e, e, gende pakistan bani babutu butu bamwanika kalaba hmm. mwalawe teyaja gende hmm. gindi genda india india bagandi babelako nina mwandu soni yomu italy nga zine mu gandhi ya kati baina gandhi kwa batunulira so ye nipoli why should ina, e, ina, ne, ne, ne trump ne, ne trump ya, ne, ne trump ya wangula kwa mzukuru wa bush eh, jeb ya yes, ya mwesi ndeko yes, nga gara kuja ku uh, hau kwa kwa kwa bush uline bush uline bush umlara ya ya ya ya eleta bush senior ni bush chi ne bush umlara ya ya ya the family dominated a constituency for 45 years nga yabwe ba kennedy bamaze kugwa wu So politics is the name and the money. If my father performs well. So, so catch mentality number one, eh, your first family. Yes. Oku, oku but you kumundi. must get somebody who is appealable. Two, mm. that man must be disciplined to, to ensure, but even if I so naye bwoba olina obujozi ngojoka nga tubalabawo hmm. tubayinza kuwa hmm. a president cannot allow somebody to succeed him if he can create his own political base within a very short time or if he does not attribute his success to him ajaga nti afuta lolo nali sina manyi gange mm. sali mugagga sasoma ku bitabo byawandiika kakati ewo eh, kubiri ngechali kize eburundi eh. ntirwa lwa nkuruziza kufa eh. na ye okuleta ndaishemi everest bali bamwadine chifo mu constitution gabachita supreme guide bagena mu assembly wezi ti atule wali awole na kolati ya abaidinga yambe ah simanyi baya fabutwa baya gatwa sasa ugenze gende dadala simanyi baya nyobutwa ne yafanze chimanyi ya fabutima biyo wa cameroon yali, yali president bamwita nga ahijo nga biya vice president wa ahijo biya nakolaga nadoketa omufalansa namugaa nti omutima gugukuba bubi nnyo bwomala kuba president omwezi ofa nabuta bagenda omukebera nga mulamuteke <laughs> nayagala okudda biya namukuba mukukomera so trix tuzita parisi cos kakati another area is the hmm. party mm. a party can produce ke tanzania you can mm. at 35 years you would even influence the opposition nga bwagamba wano ti abava mu opposition manya abava mu chama cha mapinduzi bebalagawa mm. kuba bebayina gundi mm. yes kakati a party opposition a party a family member and a gundi an, indi, an independent man ke uh, gundi kakati baperoti bani mu america batandisa okujja lwaki muka clinton yajja mukono ajavuganye nga bba yavuganye politics is the name and the money and the contribution of you you rely on the shoulders and the contribution of your parents mm. yes uli mutabani wani pa parliament inzo kutuyamba oku shaping a succession anti kakati hmm. bwecha banu nena mbuza kati sinister opinion opinion yo opinion yo nga nga political scientist ayagala mugema na mulangi liranga uwe kakati tuve eh, kuli ayagala chief justice na mulangi liranti uwe na yo kusinzira kubutama this is a problem kusinzira kugwe the man is selling benefits oraba nga parliament osobola okutuyamba okushapinga succession story mm. the moment museveni tuvakoli yagaliza oranya ati zibitiriyo mm. museveni consults an idea emerges from one sinegena museke negena mupati agenda muzeeyi akaddi nafe na tukaddi mumulaba eh, ninga bwe nali ten years ago nekiwandiika nekiwandiika kowani hmm. kagasomere tugenda kasoma kano nga hmm. tukomyewo nga tuva nebirango naye njagala okola gatamale nti parliament yatekize she nze it is hmm. clear it is clear obwa president kintu kinene i also have interest to pursue in this country that's why nze interest zo si zange even if you kill me you cannot force me to support your project by coercion you had the authority to chase me from state house wali wasezaalawo naye n'omutwe gwange oguno abemmengo byebagamba oba tompage oba totwagere sesekuba omutwe n'omutwe gwa n'omutwe gwa gwagumba katonda emitwe tigi gya mmengo this way i disagreed with these mengo people atabagera byafaserika jangu obyogerere wange kuba ennyondo omutwe two kakati so far otafiire bamubuuza nti kugenda kuwagira ndi mukalulu kobwa president naga nti naye otafiire alifani yabaga nti that is a stupid question so far ive seen one candidate omanyi nti besige declared yali nominated before museveni yaga kati njogere kwani thesonly one candidate mani yali yamunominati nze before musajja anti party ye yamulonda before okay fdc did mm. everything launching a manifesto kuba babibba eno nze nababuulira tosobola kukola bantu nkaaga kukolera manifesto basimagulinga ebintu okwijjako ngaobakutuddemu nti guwandika ekonomi guwandika kuki kuki kati ebintu bya museveni babisimagulinga ale ono najja akolaki najja afulumya manifesto fdc yakopa nr e. toyinza kudira abantu bagifuula eh, eh, this is a task force to write a manifesto si abantu ana dino musei has appointed me to sit on his manifesto nogenda ekyabulijjo okulona mubantu miliyoni ana omuntu era balinaprofesa hmm. president yamugaa nti write a paper for me ekwata ku 1966 crisis amukuntu address my soldiers at kimaka najiwandiika yamusangawo ngaatudde eh, ku benki ezomumaaso hmm. teyakisoma ebijja mu mutwebwe bino profesa byamuwandiikira ebisoma nemubuuza nekasajja gwina amagezi bweyatulanga ne president ku mukolo nga ssebo bwe nakusaba kino nokikolawekiso si kyekyamusuula era sebo nga bwenakusaba kino nokikola naye nkusaba kino nokikola nakino nkusaba okikole that the present rely on you on your ideas you would even be happy that what you said ekikiriza is included but you don't go and olikyogera olikiwandika mu kitabo kyo nga president yafuzeeko noga nti namusaba kyoekyo nti balenini ebitabo ebyo byonna bye babiwandikanga where could they get time